În seara asta vreau să-ți vorbesc despre a descoperi. Mersi, Mirela. Pentru mine a descoperi înseamnă să ai curajul să să te vezi și în altă lumină. Alta, cu totul alta decât cea de până atunci. Pentru mine asta înseamnă a descoperi a te cunoaște uh, cu totul și cu totul altfel. E ca la ceapă când iei câte o foaie și descoperi miezul în interior. Dacă nu iei și n-ai răbdare să iei fiecare foaie, n-ai cum să ajungi la miez. <laughs> Pentru tine ce înseamnă a descoperi? Ceau!